බඩු ටිකක් ගෙනාව දෙන්න කියලා. අභිවාදන සීලිසාරිකමත පචයිනෝ සත්තාරෝ ධම්මා වඩ්ඩන්ති ආයු අන්නෝ සුකම් බලං ආරෝග්‍ය සම්පatti සග්ග සම්පatti මේවච අතෝ නිබ්බාන සම්පatti y mina teesa mitu supativa ja patageva setaks andja meile meeva. nii ka selle meeva. ma pean ka minna üle, läbi minna kandemme pihta veeva, oli vanda killa meile veeva අපේ මේ මේ පොඩි හාමුදුරුවෝ ඉන්නවනේ තායිලන්තේ. දන්නව නේද පල්ලේ පොඩි පොඩි හාමුදුරුවෝ මේ බඩු ටිකක් කෙවලා මේ වගේ ගැන අමාරුවෙන් ඉන්න අයට දෙන්න කියලා. ඒකලා මේ පල්ලේ පොළ පිරිවෙනේ පොඩි හාමුදුරුවෝ ටිකත් එක්ක ආවේ ඈ. මම මම නාසලා සියපත් සුවපත් වේවා, සේසා සාන්තියම්ම වේවා यः पतग्मदेवा निमान्यमावबोधदेवा स्वामिन् महात्मलाटु Ella kota ya, ini. Nah, apa lagi? Ella kau dia apa ni? Kebal sana ini tu. Malik foto jatuh. යන්න. අනිත් පැත්තට එන්න. අනිත් පැත්තට. මේ පැත්තට එන්න. නෑ අර පැත්ත බලන්න. අර පැත්ත බලන්න කැමරාව දිහා. එයාත් එක්කම යන්න. චුට්ටක් වොමින්ද. මේ මේ මේ මල්ලි තායිලන්තේ ඉන්නේ. ඔව්. ඔව්. ඔව්. ගොඩක් ස්තුතියි. ගොඩක් ස්තුතියි. මට ආශිර්වාද කරන්න මගේ පුතා වෘත කරගන්න. මනෝවෛද්‍යවරයෙක් ඉන්නවා. එයා කොළඹ ඉන්නේ. මම සභාපතිතුමාට ෆෝන් නම්බරය දෙන්න කතා කරන දිනය අදාල දෙනවද කොළඹයන්ට කතා කරන්න විතරයි බැරි දැන් කවන එක පරිප්පු එහෙම ඇවිල්ලා තමයි ඔක්කොම මෙවවා කටවල් හුඹස් කටවල් වගේ තිබුණේ. ඔක්කොම හැදුනේ මේ මල්ලිට පිටිසේ ඔක්කොම ඇවිල්ලා. Thank you. じゃあ。Ah. Come on. Otro gato. ¿Eh? No. ¿Qué te නම කියන්නකෝ ඈ නම මොකද්ද නමද ඔව් අයියා වූ පොන්නයියා වයස වයස 70යි 70යි ආයි නම කියන්න පොඩක් ඈ ආයි නම කියන්න ඈ නම කියන්න නම කියන්න හයියේ අයියා වූ පොන්නයියා හරියට හරියට है किधर है नौना को नौना वसूल के लिए हाँ हाँ है ना हरी है हाँ मांग रहा था हाँ कल भी हाँ कल भी राधे समावे हाँ इतना देना बड़ी वहाँ से करते हैं Sinne. Ja sitten kauheella kiivetään peitteen, niin se oli. Tämä on kunnolla kaupungilla. මේ බලන්න. සිත කොමින්ද? මගේ තාත්තා මේ අවුරුදු 75යි වයස. සලකන්න බලන් ඉන්නවා. ඉතින් කට්ටිය ඒ වුණාට වැඩක් නැහැ. සහෝදරයෝ දෙන්නෙක් ඉන්නවා. හරි තාම ඉගෙන ගන්න. අතේ පන්ති ඉන්නේ. හතේ පන්ති ඉන්නේ මහත්තයා. ඉස්කෝලේ වැඩ කරනවද? වැඩ නම් කරනවා ඉතින්. නම මොකද්ද තාත්තාගේ? අපේ තාත්තා මෙයාගේද? ඔව්. මෙයාගේ MGPS එන. වයස? 71යි. 71යි. තින් පඩිත් එක්ක ඔක්කොම ලියලා තියෙනේ උනා තාම කිසිම හම්බුන්නේ නැද්ද? හම්බුන්නේ නැහැ මහත්තයා. අපි ප්‍රාදේශීය ලේකම් තුමේට කියන්නම්. අර 70ට වැඩි කට්ටියට දෙනවනේ දීමනවා ඒක හම්බුන්නේ නැහැ නේ. තින් පඩි ලියලා කොච්චර කාලද? කොච්චර කාලයක් යනවා? දැන් ලියුම් දීලා මාස 7ක් විතර වගේ ඇති. ගියා දෙපාරක් තුන් පාරක් ගාමසේක මහත්තයා ළඟ තාම නැහැ. උත්තරේ. හරි හරි. ඒක තවත් ගියක් තවත් ගියකට කියන්නේ අයියා. අය පල්ලා පාරේ නල්ලින්ද තියෙන්නේ. වැඩක් තින් එකේ. ආ. නල්ලින්ද තියෙන්නේ. නල්ලින්ද මෙහා පැත්තේ ගියා. හා හා. ධර්මයේ ලඟ වෙනකොට චුට්ටක් යන්න රයිට් ඔමින්ද පොස්කස් දෙක මම කපලා මේ ගස්සේ කොහොමද නන්නේ මේක නිකන් නන්නේ අර අර ලයිට් කාර් කම්බි වාර් වැඩි පාරේ කපුවම් දෙවල් දෙක මම ගෙවන් දෙක මම පල්ලාගේ යන්න තේ ලියුමක් ගන්න අමතකයි ඕනේ නෑ ඔව් ඔව් හත්කයි ඉතින් අර අර ගන්නේ ඉතින් යන්න දාන්න ඉතින් යන්න どうやって今だよ අපි මේ ආවා මේ ඇවිල්ලා ඉන්න කියලා. ඕන මාත්‍යත් එන්න. එන්න බබා එන්න. චුරුදු එන්න. එන්න කට්ටිය මෙන්න. එහෙම තැනනේ පුතේ. කරේ අපි අර අපේ මගේ මල්ලි මානලා ඉන්නවනේ රට හරි හරි මෙහෙම මේ අමතක බායකයි කියලා මම මේ කපට්ටම් නැතිනම් ඔව් ඉතින් දෙන්න එයාට මොනද මේ කපන් දුගෙන මේ උපුලි ඒවනේ ඔයන් තේනවා ඒක හලාවල ඈ හලාවල ඉගෙනන්න පුළුවන් මේක ඉතින් මේ නේද මම නම මොකද අරුණාගාර වයස 50 50 50 ඔව් 50 තව අක්කද ළඟින් ඉන්නවනේ නංගි අක්ක කෙනෙක් හිටියේ නැතුණනේ හලහොත් නෑ දැන් අසනීප කෙනෙක් හිටියේ නේද එයා තමයි නැතුණ හලහොත් දැන් තනියම දින්නේ නේද මේෙන් කන්න දැන් කියන්නේ ඔව් ඌලා දෙනවා දේ හරි ඔව් හින්දා තුල පන්තලේ ඉන්නේ ඔව් ඉන්නේ බලන්න ඔව් it? ඉතිපිසෝ භගවාරං සම්මා සම්බුද්ධෝ විද්‍යාචරණ සම්පන්නෝ සුගතෝ ලෝකවිදෝ අනුත්තරෝ පුරිස ධම්මසාරති සත්තා දේව මනුසානං බුද්ධෝ භගවාති ස්වාකාතෝ භගවතා ධම්මෝ සම්දිස්තිකෝ අකාලිකෝ එහි පස්සිකෝ ඕපනයිකෝ පච්චත්තං වේති තබ්බෝ විඤ්ඤෝහි ඉති සුපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ ජුපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ ඥාය පරිප පරිපන්නෝ භගවතෝ සාවක සංඝෝ සාමීච පරිපන්නෝ භගවතෝ සාවක සංඝෝ යතිදං චත්තාරි පුරුෂ යුගානි අට පුරුෂ පුද්ගලායේස භගවතෝ සාවක සංඝෝ ආහුනේයෝ පාහුනේයෝ දක්ඛිනේයෝ අංජලි කරණේයෝ අනුත්තරං පුඤ්ඤක්ඛේතං ලෝකස්සාති ඒතේන සච්ච වච්චේන පාතු ත්වං රතනත්තයං ඒතේන සච්ච වච්චේන පාතු ත්වං රතනත්තයං ඒතේන සච්ච වච්චේන කුසලේන පාසුතං රතනත්ය කරණීය මත කුසලේන යන්තං සන්තං පදං අபிසමේච සක්කෝ ජෝච සෝචෝච සෝචෝ චස්ස මුදුවනතිමානේ සන්තුස්ස ගෝච සුබරෝච අප්පගිච්ඡෝ චසල්ලෝක බුද්ධි සම්තින්ද්‍රයෝච නිපගෝච අප්පගබ්බෝ කුලේසු අනනුකින්දෝ නචකොද්දං සමාචරේ කිංචි එන විඤ්ඤෝ පරේ උපවදීයං සුඛිනෝ වාකේමිනෝ හොන්තු සබ්බේ සත්තා ඒකේ ජිපාන භූතත්ති තසාවා තාවරාවා නවසේසා දීගාවා ඒ මාන්තාවා මච්චිමා රස්සකානුක දූලා දිට්ඨාවා ඒ වද්දිත්තා ඒ ච දුරේ වසන්ති අවිදූරේ කුටාවා සම්භවේ සීවා සබ්බේ සත්තා භවන්තු සුඛිතාන පරෝපරන්නි කුම්බේත නාති මඤ්ඤේත කත්තචිනං කංචේ ද්වාරෝසනා පටික සංඥානාය මඤ්ඤස්ස දුක්ඛ මිච්ඡය මාතායතානියං පුත්තං ආයුසාය ඒකකුත්ත මනුරක්කේ ඒවම්පි සබ්බ භූතේසු මාන සංභාවයේ අපරිමාණං නිතං ච සබ්බ ලෝකස්මින් මාන සංභාවයේ අපරිමාණං උත්තං අදෝචතිරියං ච සම්බාධං අවේරං අසපත්තං තිත්තං චරං නිසින්නෝ ආසයානෝ යාවතස්ස විගත මිද්දෝ ඒතං සතින් නදිද්දය බ්‍රහ්මමේතං විහාරං ඉදමා හෝ දිද්දෙන් ච අනුපගම්ම සීලවා දස්සනේන සම්පන්නෝ කාමේසු විනේයකේ තං නයි චාතුකා තපසයම් පුනරේතිති සාදු සාදු සාදු මේ දිනවල රටේ පවතින ආර්ථික අර්බුදය හමුවේ ජනතාව දැඩි අපහසුතාවයට පත් වෙලා සිටිනවා. පල්ලේ පොළ ජනතාවත් සමස්ත රටේ ජනතාව වගේම මේ අවස්ථාවේදී එම තත්වයට මුහුණ දෙන්නට සිදු වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා පල්ලේපොළ ජනතාවට යම්කිසි සහනයක් ලබා දීමේ අරමුණෙන් ආධාර වැඩසටහනක් ද්‍රව්‍ය ආධාර ලබා දීම අපගේ ඉල්ලීම පරිදි විශේෂයෙන්ම පල්ලේපොළ වේළුවන පිරිවන කේන්ද්‍ර කරගෙන ඒ වගේම තායිලන්තයේ චූලාලංකාර රාජ විශ්වවිද්‍යාලයේ මහාචාර්ය පූජ්‍ය වල්මෝරුව පියරතන හඳුරන් වහන්සේගේ සහ තායිලන්ත බෞද්ධ භික්ෂුන් වහන්සේලා ඒ වගේම තායිලන්ත ජනතාවගේ සහයෝගය මත පල්ලේ මොළ කොට්ටාසේ භාණ්ඩ බෙදා දීම මේ වෙනිවිට සිදු කරගෙන යනවා. ඒ යටතේ විශේෂයෙන්ම පළවෙනි අධ්‍යයන හැටියට පල්ලේ පොළ ශ්‍රී ධර්මාර්ථ දර්ශී දහම් පාසලේ අධ්‍යාපනය ලබන සියලුම සිසුන් සඳහා පළමුවනි වටේ ලබා දුන්නා. ඊට අමතරව දෙවනි වටේ හැටියට එම ගම්මාන නියෝජනය කරමින් ඊටාම අඩු ආදායම් ලාභී පවුල් සඳහා ලබා දුන්නා. ඊට අමතරව අම්බොක්ක වල්මෝරුව ඕමාපොළ ප්‍රදේශවල ජනතාවට ඒ වගේම අපි පසුගියදා ඊටාම අසරණ يعني ආබාධිත ඇවිද ගන්න බැරුව එකතන ඉන්න ඒ වගේම අසරණලා ඉන්න පවුල් සොයාගෙන උන් ළඟටම ගිහිල්ලා විශේෂයෙන්ම දිඹුල්ගමුව ඕමාපොළ එකමුතුගම අම්බුක දෙන ප්‍රදේශ පවුල් කීපයක් සඳහා ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේලා කීප නමක සමග එම ස්ථානයටම ගිහිල්ලා බඩු බාණ්ඩ ආහාර මළු පරිත්‍යාග කිරීම සිදු කරා. මේ වැඩපිළිවෙල ඉදිරියටත් අපේ කොට්ටාසය තුළ ක්‍රියාත්මක කරගෙන යන්නට අවශ්‍ය කරන මඟ පෙන්වීම අපේ මහාචාර්ය වල්මෝරු පියරතන හඳුරන් වහන්සේගේ මැදිහත් වීම තුළ සිදු කරනවා කියන එක මේ අවස්ථාවේදී ප්‍රකාශ කරනවා. සමින්තුතේ සච්ච වජ්ජේන රෝගා උපසමින්තුතේ සබ්බරෝගෝ විනසතෝ මාතේ භවත්වන්තරායෝ සුඛීදී කායුකෝ භව භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ බුද්ධාන් භාවේන සදා සත්‍ය භවන්තු දේවං සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ ධම්මානුභාවේන සදා සත්‍ය භවන්තු තේ භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ සංඝානුභාවේන සදා සත්‍ය භවන්තු තේ Aduh. චත්තාරෝ ධම්මා වඩ්ඩන්ති ආයුවන්නෝ සුඛං බලං ආරෝග්‍ය සම්පatti සග්ග සම්පatti මේරච අතෝ නිබ්බාන සම්පatti නාතේ සමිච්ඡතු සාදු සාදු සාදු බුදුන් දැක නිවන් දකින්න හේතු වේවා නිවන් දකි බුදුන්ම දකින්න හේතු වාසනා වේවා මේ කරගත්තා වූ සියල පුණ්‍ය ධර්මයන් ආදර ගෞරවයෙන් සාදර බස්සියෙන් මං අනුමෝදන් වෙනවා. ඒ පින් හේතු කොටගෙන ඔබ වහන්සේලාට මතු නිවනම පහළ වේවා සිද්ධ වේවා. මට කතා කරගන්න බෑවත්ව මේ හරියට හරි හරි. අම්මා. එහෙනම් යන්න අපි. මම කොණ්ඩමල්. හරි හරි. අපි යනවා.